te no me quiero perder Y no lo puedo entender Quizá no quiero entender De ti hoy me acordé Cuando te vi en mi cielo miles de proyectos por recorrer Realizas a mi ser Caminando lento para emprender Nuestro vuelo por ti dejo hasta el juego Y si te pierdo, mami, me puede doler Molly es mi calma, honey en tu cama Wit armado listo para el placer Estamos blue money y se graba rancher y amanecer Cambios días entre rejas por ver a tu lado otro atardecer Nuevo anochecer, si duermes a mi lado Es mejor el día si te veo, inspiras a mi acontecer Llueves y quiero un beso otra vez Tuyo y la esencia de la vida Ahora mismo ya puedo entender No me dejes caer No me quiero perder No, no, baby, no lo puedo entender Quizá no quiero entender Caminando a te pensé de nuevo Quizás sea tarde, babe, va a empezar de cero Si tú me quieres, entonces pega ese no Que yo por ti, mami, dejaría el juego Si tú lo quieres, nos perdemos en la oscuridad Dejamos todo acomodado pa' volver a volar Te dejo una rosa si lo mereces Que me perdí no me dejes caer No me quiero perder No, no, no lo puedo entender Quizá no quiero entender